Matapos ang laban ni Boy Tapang at Boy Ungas, pinasaya ni Boy Ungas ang ganyang mga kababayan. Nagpalaro ito at namigay na mahagi ng tulong ayuda para sa kanila. Kung ating matatandaan, Itong si Boy Ungas ang nakalaban ni Boy Tapang noong nakaraang Battle of YouTubers at nanalo siya rito laban kay Boy Tapang. Tinawag itong friendly game sabi ni Boy Tapang. Nung una, akala nga natin ay aatras na si Boy Tapang dahil nga sa pinaritukin nito ang kanyang ipin. Pero sabi nga niya, pagbibigyan niya itong si Boy Ungas at lalabanan niya. Nung masasabi ko na ikaw ang nakakuha ng baboy? Ako, ginagawa Sober saya ng mga tao sapagkat talaga namang hindi ipinagdamot ni Buyungas ang kanyang biyayang natanggap. Mula nung manalo siya sa Battle of YouTubers at ito na nga pinasaya niya ang kanyang mga kababayan. Sabi nga ng ilan, malaking impluensya para kay Buyungas. Itong pag-idolo niya kay Buy Tapang. Kung ating matatandaan, pareha sila. Nanggaling sa mahirap, swinerte sa larangan ng pagbablog at pagbubuksing. At ngayon, ang bawat biyayang kanilang natatanggap ay hindi sila nakakalimot sa kanilang mga kapitbahay at sa mga kababayan nating nasa laylayan na lipunan. ako nakakuha ng babo, at least masaya, may bigas pa. Maraming salamat uh, Buyungas sa pagtulong mo sa iyong mga kababayan. Tunay nga mga kaibigan, sabi nga kung sino ang iyong kaibigan, sabihin mo at sasabihin ko kung sino ka. Malaking impluensya para kay Buyungas ang kanyang pag-iidolo kay Buy Tapang. At kung ating matatandaan si Boy Tapang, ipinamahagi din ang kanyang napanalunan sa mga taong nasa lilayan ng lipunan. Ikaw kaibigan, dahil kaparte ka ng vlog na ito, ano pong masasabi mo dito kay Buyungas? Comment down below lang mga kaibigan, mahalaga po ang iyong komento sapagkat binabasa ko po yon. Hanggang sa susunod mga kaibigan na ating reaction video at kung bago ka lang sa aking tahanan, pindutin mo ang subscribe button at bell button para maging updated ka sa susunod nating video. Ako po muli si Taong Gala. Paalam sandali.